Та песня, которая сейчас прозвучит на этой сцене, это песня обращения к Богу, чтобы во всем мире была любовь, чтобы царил мир на этой земле. đi xin me you. Miền đầy câu chuyện